Na verdade, nós estamos diante de uma tentativa de golpe e quem vai parar é o povo brasileiro. Então, dia 15, dia 17, teremos mobilizações e vamos em frente, vamos participar, porque não vai ter golpe no Brasil.